Yeah. Real talk. 2014. Listen more fucking dogs. Anthem streets, come on. Without style, we make the new step in the world of tragic hip hop. Okay, go. حرکتی ما رو برکتی رپی تو که شماری دم بگی بودم بگی تو درکی مرا پو درکتی نموسود مرا دو قدم بگی تو نکی تو باید بدونی که رپ با زمین اومد ازد زرم زمین تو بودی نام زد به نظرم باز زمین گیریم زد زد میگی بعدی برام مدنی تو بودی که شده بودی رپ تو گوه خوردی گپی تو بودم مگی فره بود که تو نم بود تری تو خم بود و متهم بود چنی مکم بود رپ فروختن باسکو که کسه رو تبگی پس که فضیلت رپ عملی بو با خیزوندم با پا ما پا نگذاشته بودم در طور رپ رو تا وقت با خیچا مجبور بودم گسنه تو ایس بود دلیل که بهونه بهونه надора наметавозуни хондани мо баттара моди замона мо намояндаву оянда будем бо намоидему поянда мондем брашкаҷуни якаҷунаш мо бекапек мондему фикри санъати кӯчакадем Паракатире, пагире, кадангуно Паракатире, бокфире, чит бемано Бута шумо ботон кузен Кино ҷода турсин мора салом алайкум барои петолчик дар пери тоҷики мезавобит мо мекадем хитеки девона бад ҳаққуни бад ягона бад сопли да ҳазору як мекадам репаки ҷанг бад репаки ҳақ бад танамо салову реп бад братчо бозӣ мебинем намуди реперора ки даҳани ӯво хора мекана реп мегӣ питора и чӣ кора юпира мезана медава мерава мегира микрофона мехона репики беманое галубое беги давка қадовора ки фанера мехонан навадада фоизи ҳами репаки тоҷикода зан неминеме сагора мекинан дандуно Noi këtësha test Repa ka me këna më vambaroj Repere ki kun është khes Base the best, who's the best Ka maj check, jo fucking fake Tamo mi shumë ora jot Do të më stile kire pe këta që krep Komi da me fora jo kire hakoni Suhana bëhone biso ki top Me shau bot, sara ki repere tu poj Gjavoni beo dop Dara ka tire, pa kire Ka dangun ата шумо ботон дузе кино кадену вои манро дузе неги бон сарен бон фрекин мо сарубон метонен ҳама ҷо да пурсен бариди баро ки мақсадат ба деботу барума буди ватан ту тавонистемо дида ву тониста натарсида кадем бари ватан замоне ки наметона бигира ҳамби реперуро ба сари замина мадида бадам вазъияти вазмина мегира репака уғоз мерина репиту чекира ту бузи фамиди ба намерепа ки тоза бодам буги кала бо кота бочам кита бо моно ба мора ту борис бара додам буги чумоно бугиру бобаро бо моно бо хону ёдгиру кашф бу кад тамара медоне ки мегира мемонам ҳамара барои репи худ кадоме ки ба хели кабе барак кадидорак кабодоне кедатори кабмобоне ки ифода кадема suritta Pagi dafka, hama bitta Make it a mat, na mi reppa Make it a mat, beat the beat brat L1, M1, 2, 1 Darak, kad mo reppa i durak kader M1, L1, 2, 1 Darak, kad mo reppa i durak kader Darak kadire, pak бута шумо бутом кузе кино кадену вои мано кузе некибон салимбон фрекимо сарубон метонен ҳама ҷода пурсин мора